mí Ahora sabes que estás así, ¿qué vas a hacer? Venir por mí, while just release all night on a Shut down, down city Moving around, looking for a mili Ahora las flores nos traen los miles que andamos forrados Anda y decirle ahora la vecina mira con cariño Sabes, somos artistas que no somos niños Mirando la luz se vemos espejismo Ahora la vecina mira con cariño Sabes, somos artistas que no somos niños Mirando la luz se vemos espejismo I got your bitch messaging me Ahora sabes que estás así ¿Qué vas a hacer? Venir por mí I just took this one on the beach I got your bitch me Ahora sabes que estás así ¿Qué vas a hacer? Venir por mí Yo your took this one on the beach Moviendo masa, moviendo rapa Moviendo drama, sacando las páginas like diorama Con todos los guachos ando de jarana Rompiendo las redes, mirando el mañana got your bitch mais touching me Ahora sabes que estás así, que vas a hacer? Venir por mí, watch your swiggies on the canal bitch We just wanna get high in the room right now We are gonna go home, we are moving this town We don't wanna go down, we are never going down We are just going to town to deliver in some bars Somos la novedad, Rosario on Fit Mars Que não para ahora, tu bitch me llama já, Buscamos el Nirvana en el Valhalla Ya no quiero más drama, tu guacha en mi cama Buscamos el nirvana, medito en el Valhalla Ya no quiero más drama, tu guacha en mi cama I got your bitch, marchas sin me Ahora sabes que estás así, ¿qué vas a hacer? Venir por mí, I just working so that I bitch I got your bitch, me Ahora sabes que estás así, ¿qué vas a hacer? Venir por mí, I just son so that bitch